小护士药膏。哪一个卡通人物最容易出糗？面包超人，因为他每次出来都会丢脸。冰块最大的愿望是什么？退伍。 因为当兵当太久了。为什么吃完饭都要吃甜点？因为吃饱太咸。人比人气死人，那蛋糕比蛋糕呢？Cheese 蛋糕。 为什么化学老师在上有机化学的时候要一直道歉啊？因为他在说“吸泪”。有什么东西可以同时打所有人的脸？唐宋古文，因为唐宋古文八大家。 火柴一直摸自己的头，着火了。急救出院后会变成什么？棉花棒。天上的星星有多重？八克，因为星巴克。 有个恐怖组织叫 ISIS，请问它的前身叫什么？瓦斯瓦斯。有一天发生地震，冰箱里只有牛奶倒了，猜一个名词。乳糖不耐症。